Okay, Siti, what are you doing? Eh. Ah. Unboxing. unboxing. Dia dah kemas sekali. Ah, unboxing power bank. Kak ah, dia lah. Video check up unboxing power bank. Aku mana tiba Cakap aja Kau cakap lah Unggur singgung kan Cakap je kau seorang Song kami daripada Escape Media Okay good bye bye bye Boleh bagi mama tak buka tau Boy mana genting Ayah biar dia buka <laughs> Dua biji tau Buka lah dua biji Dua biji Bukan lah. Oh, benda. Obeng. Obeng. Dua biji. Dua biji. Ada apa-apa obeng dua biji. Satu kalau pink, satu kalau biru lah mak aku beli. Bukan bulu gila. Bagi, bagi, bagi, bagi, bagi mambu tak dia buka. Aku tak, aku tak hantar dia. Tahu, tahu. Macam mana nak buka ni? Eh? Ha? Hmm. Barang-barang. Kau yang lain, kau yang Nah, kau benda ni. Buka je. <laughs> Alah. Oh, kena dah buat dah. Input. Yeay! Wah, tak! Inilah, aku nak masuk ke YouTube sekali. Kau buka dalam ni. Kau kata kau bank. Hmm, kau bank. Kau bank ke petak? <laughs> kesian by dia. Okay, kita zoom sikit muka dia. Eh, Tengk. Wah, bayar du dua hari je tungguin. Eh, dia eh, Dah Buka dalam. dia. Buka dalam dia. Wah, nyah. Dia sejam, dia sejam, dia <laughs> Kan idol kan dah pandai. Eh, sudah dia. Tadi mati. Eh. Tadi mati tadi mana? Video salah boy. Tak, kau ambil, kita kan ambil grade C. Grade C kan memang calar sikit. Okey lah tu. Nanya boleh pakai. Pakai casing elok lah. Mana dah buka kan? Wait, asal dia X ni? Eh? Jangan dikopek. Pakai lo. Singkat takde ada. Beli aja lagi. Ada duit? Nah, kau kena kan bayar kat aku sepuluh. Itulah. RM5 tu kalau kan lah. Iyalah. Galu yalu. Oh, dia suruh buka SIM card. Tak ada lah. memang macam ada, tu. Ada, okey. Since aku dah minat dengan Blackpink, bila Aiman Aiman pun dia minat terjebak juga dengan aku. Dia start minat dengan Rose Blackpink. So, aku, uh, ah, Mafidaus, Denny Faizal dan juga Adam Adam Danish, kita orang decide, kita orang nak buat satu, kita orang plan, kita orang nak taruh uh, wallpaper dekat lock screen semua gambar Ross so bila sampai je tengah tadi dalam pukul 1 tadi sampai tu aku ambil aku masuk bilik aku first set up semua wallpaper dan aku eh, aku packaging balik yang tadi jadi yang tadi lah dia unbox dia buka tu ada lah gambar Ross uh, eh, biar je hey, apa ada lah gambar Ross Eh. Ah. <laughs> kan nasi. Tengok mana sikit sikit. Gambar apa tu? Alah, restart balik kau pandai sangat. Tunggu jap, tunggu restart balik. Gambar siapa, Man? Gambar Ros. Ros mana? Ros lawe aku. <laughs> Sabar, tunggu, tunggu dia restart balik. Tunjuk dekat, tunjuk dekat ni kamera. Sabar, tunggu hidup lah. Alah, lambat sangat. Ah, no, no, no. <laughs> No, no, no, no. Eh, mana tak? Bapak. Dah dah buang. Bapa ada bal betul-betul tebal boy. Itulah. Memang dia campak-campak ah telefonnya dia tak kisah pun. Dia tak kena cuci John. Mak kena man? cuci John. Ha. Ah. Nak cucu John. Mana John? Ni bateri ada boy. Memang bateri ada. guys. Nah, dekat sikit, dekat sikit, dekat sikit. Sini. Ya, tengok masa tu guys. Mulut saya tunjuk-tunjuk lama-lama babi yang gampang. Eh, mulut jaga. Gambar siapa tu? Guys, gambar siapa tu? Ayuh. Ya. Gambar siapa ni? Rose Blackpink. Blackpink Rose. Bapak aku pun dah tiga kali. Oh. Ya lah. Lah. lah lah. yang buat lalai. Terus saja nak prank Ya dam, kau jujur dah ya. Senaman sono. Dam, cai dam. Sono tak? Eh. Cakap apa? Cakap apa? Bukan. Kalau kita nak bersyukur dengan Allah, kita cakap apa? Bersyukur. Cakap apa, Dam? Allah apa? Alhamdulillah. Ah, bagus. Aku tak nak beli yang lain dah. Okay. tak nak jual. Okey, bagus. Banyak. Lah, bila nak pergi Dah tengok tu sakrip lah. Nak kena ajar ke?